من منا أسرع في قطع الأعناق يا أومن لا بأس بخوض منافسة بسيطة جبال المتحركة fight. السكين عدو في أعيد التلقيم تبقى عدو واحد في مأمن أبدا هناك واصلوا المهمة لنتحرك ظلال متحركة تبقى عدو واحد آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي تبقت ثلاثون ثانية هلب البصر السبايك بحوزتي ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم spike لدينا سقطت ال spike في A عدو واحد ثلاثة قتلى رصد عدو في A من التالي؟ آخر لاعب باق سقطت السبايك في A تبقت ثلاثون ثانية المكان جميل ولكنه ليس جميلا بما يكفي للموت لنحقق الفوز ثم نغادر المكان سأنتزع النور من أعينهم سقطت السبايك في اي ال spike بحوزتي رصد عدو في اي سقطت السبايك في اي تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان واحد اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية هنا نفوز وننجو ظلال ستبدأ المطاردة لم تتبقى أي شحنات شاهدوا هذا كن مراسلك يا المفخر إلى أية ضغائن سقطت السبايك في الوسط تم تفعيل المصيدة استعدت لسبايك تم تدمير الكاميرا زرعت السبايك تبقى عدو واحد فعلناه في المرة الماضية البحث ثم التدمير ثم إعادة القارة أحتاج هذا أحتاج إمدادا أحتاج هذا أحتاج إم شكرا هنا عن طريقي متحركة أعيد التلقيم هنا